Salut! În seara asta sus improvizez despre a vâna. Se aud uh, niște copii și uh, o să vorbesc totuși, sper să mă auzi. Pentru mine a vâna uh, este um, mai mult a vâna greșelile unui om. Și se aseamănă foarte mult cu vânătoarea de animale sălbatice. <laughs> Așa cum uh, un vânător uh, încearcă să ochească un animal sălbatic, Așa mi se pare că face și omul când îi vânează celuilalt greșelile, parcă îl așteaptă la cotitură să greșească și să-i uh, reproșeze. Mi se pare că a vâna e destul de inutil și ne pierde energia și ne pierdem viața cu a vâna uh, greșelile celorlalți. Și nici chiar pale noastre ar trebui să nu ne le vânăm. Ar trebui să fim pozitivi și să vedem în greșeală o altă etapă în dezvoltarea noastră, nu ceva foarte rău și o greșeală. Pentru tine, ce înseamnă a vâna greșelile celuilalt? Ciao!